No campo de batalha da natureza, os animais lutam pela sobrevivência. Hoje vocês vão conhecer a história de Mico. Sejam bem-vindos ao Microplanet. Richmond, Kentucky. É outono, o dia está claro e já faz cerca de dois anos que nós observamos Mico mas não é sobre ele que nós vamos falar hoje. 11 vocês irão conhecer Dona Zenilda, a mãe de Mico, também conhecida como a costureira. Dona Zenilda está em seu sexagésimo ano de vida e com o passar dos anos ela foi adquirindo muitas novas habilidades e funções. Como vocês podem ver, uma de suas funções é recolher as merdas do seu cachorro uma habilidade que requer instrumentos específicos, como uma pá e uma vassoura. Como vocês podem ver nesta imagem, está Dona Genilda fazendo a sua função de recolher o cocô do Simba, um novo integrante da família. Enquanto isso, o seu G o pai de Miko está preparando o alimento que acabou de caçar. Certamente a maior habilidade de Dona Zenilda é costurar. O que tá fazendo? Manda minha blusa que tu me deu. Eu te dei. A mãe de Mico passa horas e horas em cima das máquinas de costura, o que acarreta no acúmulo de funções para seu G, o pai de Mico. O pai de Mico acaba ficando responsável pelas tarefas domésticas. Quando o alimento está pronto, o pai de Mico manda um sinal para Dona Zenilda, a mãe de Mico. Parar de assobiar ou não vai? assobiar ou não vai? A mãe de Miko sempre responde com agressividade, mas por dentro sabemos que está feliz, pois é a hora da refeição. Isto se repete diariamente. Chimia de banana. A mãe de Miko gosta de produzir seu próprio alimento. A mãe de Miko, ao perceber que estava sendo filmada constantemente, resolve tentar passar um reboco na cara. Dona Zenilda gosta de seu cachorro novo, o Simba. Ele lambe suas fezes e logo depois vem lamber as mãos de Dona é. Zenilda. Depois eu vou filmar tu xingando, brigando com ele porque ele come a própria merda. Dona Zenilda sabe que ele é pronta, mesmo assim gosta de dar várias regalias para este cãozinho. Dona Zenilda gosta de mexer em seu celular gosta de ver áudios de WhatsApp, gosta de ver aqueles vídeos e falar no grupo de família. Porém, o celular é uma tecnologia altamente sofisticada para ela. Então ela gosta de incomodar seu filho Mico pedindo ajuda para ele e dizendo que ele não tem paciência para explicar. Assim como todas as mães, a mãe de Miko sempre olha e acredita naquelas mensagens de corrente que passam. Ela também gosta daquelas mensagenzinhas dos grupos que dão bom dia, boa tarde, boa noite. E esta é um pouco da rotina de Dona Genilda, a mãe de Mico, a costureira. No próximo episódio, vocês irão conhecer Simba, o comedor de cocô. Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.